ආයාලුනේ මහිස් පිරිස් YouTube චැනලකට ඔයාලාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ වෙන සිනමැටික් බාර් දෙකක් දෙපැත්තෙන් ඇඩ් කරන්න කොහොමද කියලා දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට හරි ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාලගේ ප්‍රිමිය ප්‍රෝ ඕනෙම වෝෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඩව්ලෝන් කරලා ඕපන් කරගන්න එන්න මම ඉස්ටෝල් කරගෙන තියන්නේ ඩබි 2020 CC වර්ෂන් එක නිය ප්‍රජෙක්් කියලා දෙන්න ඕකේ දෙන්න යස් කියලා දෙන්න ඉට පස්සේ පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙනකං ඉන්න වෙනවා හරි ඔයාට පුළන් ඉන්පෝට් මීඩියාට ස්ටාර්ට් කියන තැන උඩ ඩබල් කලික් කරලා ඔයාලට ඕනෙම වීඩිය එකක් ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන් මම මම යන මගේ ලොකේෂන් එකට මගේ ලොකේෂන් එකට ගිල්ලා මගේ වීඩිය එක ඉන්පෝට් කරගන්නවා හරි මං මගේ වීඩියෝ එක ඉම්පෝට් කරගත්තා ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක උඩ වීඩියෝ එක ඩ්‍රැක් කරලා ඩොප් මීඩියා හයට ක්‍රියට් සීකුන්ස් කියන තැන්ට ඩොප් කරලා ඩොප් කරන්න ඩ්‍රැක් කලා ඩොප් කරන්න ඊට පස්සේ මීඩිය ප්‍රජෙක්් පැනල්ලකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ මවස්ස එක දකුණු පැත්තේ මට රයිට්ලික් කරන්න කරලා නිව් අයිටම් කියන එක දීලා ඇජස්මන් ලේර එකක් ක්‍රියට් කරගන්න ඉටවස්ස මේ තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එකට හරියන ඇජස්මන්් ලේරගේ සයිස් එක මේක ඕකේ කියලා දෙන්න යස ඇජස්මන්් ලේර එකත් ඇදගෙන ඉල්ලා අපේ වීඩියෝ එකට උඩ ලේර එකින් අතාරන්න ඕලට පුළන් මේක සීකුන්සක දික්කරගන්න ඒ ගැන්නේ අපිට ලොකු ප්‍රමාණයක් බලාගන්න පුළන්දියට ඕල්ට කත් එක්ක වැලගේ ස්ක්‍රෝල් විල්ල කරගන්න ඕල්ට කත්ත බල ස්ක්‍රෝල් විල්ල කරවා මෙතන් රතයිල කරවා මට එහෙම කරගන්න ඕන්නෑ පොඩි කරගන්න ඇජස්මට ලේරක වීඩියෝ එක සයිස්සකට හදාගන්න පස්සේ ඉෆෙක්් කන්ට්‍රෝල් ඉෆෙක්් සල්ට යන්න කන්ට්‍රෝල්ම ඉෆෙක්් සල්ට යන්න ඉඩවස මෙතන ටයිප් කරන්න ක්‍රොප් කියලා ක්‍රොප් කියලා ටයි් කරා මෙතන මෙන්න මේ විදියට ඉෆෙක්් එකක් පෙන්වා ඒක ඩ්‍රක්කන් රොප් කරන්න ඇජස්මන් ලේරකට ඇජස්මන් ලේර එක කලික් කරලා ඉෆෙක්් කන්ට්‍රෝල් සල්ට යන්න ඔයාට පුලාන මෙතන ක්‍රොප් කියලා තියෙන ඉෆෙක්ට එක මෙතැන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලට නිකං බලාගන්න වැඩකට කියලා බලාගන්න වඩ පුලා බොටටම් එක දහයක් හරි අපි විඩියෝ කරගෙන යමු විඩියෝ එක මැදදි පොඩි අකර තැබ්බවල් වෙනවා එහෙම තමයි ගොඩක් YouTubeස්ලා YouTube කටෙන්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න ඔයාට පුළුවන් මෙතන බොටම් එක ටොප් එක ලෙෆ් රයිට් ඒ සේරම ටික තියෙනවා මෙතන මෙතන මේ වැලිුව එක වැඩි කරන්න වැඩි කරන්න යටින් බොටම් කියන්න යටින් එනවා ක්‍රොප් ෆෙක්් එක ඇඩ් වෙනවා යසේ ටොප් කියන්නේ උඩින් මෙම උඩින් ක්‍රොප් ෆෙක්් එක ඇඩ් වෙනවා විසි හයක් දෙන්න මෙහෙම ඒක මවස එක කලික් කරගෙන වම් පැත්තර ඇදගෙන යන්න ක්‍රොප්ිෆෙක්් එක අඩු කරන්න දකුණු පැත්තර අදින්න ඕන ක්‍රොපිෆෙක්් එක වැඩි කරන්න මෙහ කළ දකුණු පැතර ඇදත් වැඩි වෙන අඩු කරන්න වම් පැත්තර අඩු කරන්න මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.